midba ku talina ciidanka qarabku wuxuu daafacayaa xuduuddii uu jeexay garaadka maanta dagaalka gala aabixi kuwa dhigtay soo saxeexay ayuu baana ilaaminaya inaanu muqadas ahay laa ta meel soko taalla ta walaa ta meel shisho taalla walaa ta laba muslim dhex taalla midna muqadas maaha laa cinda allahi walaa cinda annaas waxaan leenahay dil muslimo waxba lagama faa'iido muslim laga sii fogaado waxba lagama helo dantaada adduuniyo taada aakhiraba walaalkaayo muslima meel kasta uu dunida ka joogaba inaad raadacayso weeyaan ninka isla mabda' kalaam muslim midaynayow waad riyoonaysaa adiguna maalinnimaad riyoonaysaa haddaad mustaqbal addoon doonayso maanta waxay dhaahdaan falaasafada nooli laba boqoloo milyan ummadda ka yari loolanka dunida ma ka qaybgal hirta bay idhaahdaan ka warran kuwa saddexda milyan iyo labada milyan iyo halka milyan ee weli raba inay badhsi yaraadaan inuu xariiqayso dhex dhiga ma ahayn gaal baa intuu yimi xariiqahan dhigay xariiqaha gaalku muqadas maaha waa muqadas baan dadka maqlaa wallaahi inaanu muqadas ahayn laa ta meel soko taalla walaa ta meel shisho taalla walaa ta laba muslim dhex taalla midna muqadas maaha laa cinda allaahi walaa cinda annaas alle agtii iyo eh, dadka agtiisa toona muqtaqdis ma leh waa jab ama mar dhow jab ama mar dawdma jab waa jab inta lagu qaybqaybiyey ayaad adna leedahay gacanba markii markii lagu dhigay waan guulaysto waa muqadas adna leedahay ayuha axiba laakiin islaamka maanta inta kitaabka lasoo qaado oo meelahan la dhigo ayaa gacanta la saaraa weliya bille loogu xagafsiiya maxaa loo dhaaranaya kitaab kale in la raacayo hadda kii allah lagu dhaaranaya waxaase ka alla loogu dhaaranaya inta isaga laga taga in mid kale la raacayo markaasaa islaamnimo noqonaysa markaa midna ku talaga ciidanka qaranku wuxuu daafacayaa xuduuddii uu jeexay garaadka maanta dagaalka gala aabihi intii dhimatayna allah ugu naxariisto inta dhaawacanna allah ugu boogadhayo nasiib darro waxaynu ku ciidaynaa xilli colaadeed inagu aynaan doonan guryaheenna inoogu timid ilaahay hadduu kuu ron yahay aynaan doonayn laakiinse aynu ku khasbannahay ciidanka fadhiya buurahan gadaashooda ee saaka magaalada la dhacayay madaafiicda duulaan waxay ku yihiin jiritaankeenna ummad jiritaankeedu wuxuu ku xidhan yahay inay leedahay deegaan iyo danteeda guud oo ilaashan karayso labadaa haddii lagu soo duulo oo deegaankeeda in laga gacan maroojiyo la isku dayo danteeda guudna la yidhaahda kama tashan karaysid jiritaankeedii baa lagu soo duulay xaq bayna u leedahay rabbi siiyey dadku ugu garaabayo inay difaacato nasiib daro wanaag kasta oo la waday sulx kasta oo la soo qaaday ama dowladda soomaaliya ha wado ama international communitygu ha wado taliska muuse biixi iyo maamulkiisu way ka gacan taagteen dowladda federaalka waa mahadinaynaa dhaawacyada inoo qaado waa mahadinaynaa gargaarka waa mahadinaynaa ilaahay hadduu kuu roon yahay inahaasoo aynu xaq u lahayn mar walba hase yeeshee waana ka garaabaynaa oo waa ugu cudurdaaraynaa kama aynaan filayn daalimkii inay wadahadal la furaan arrintaasi qariib bay nagu noqotay inkastoo ayan ina khusayn haddana eh, nin daalima ama maamul eh, duulaan ah oo dad dhibaya oo dadkii soomaaliya dhibaya dowladda soomaaliya kamaynaan filayna inay wada hadal iyo soo dhoweyn bal waxaynu filaynay haddii xitaa wadahadalku socdo oo dhibaatadani dhici lahayd inay wadahadalka joojin lahaayeen dadka reer s s ruantii arrintaa dowladdooda kamay filayn in ayan garawshiyo siinayn ama ay indhahooda ku yar yihiinna way u arkayaan dowladda waxaanu leenahay arrintaa ha la joojiyo ilaa iyo inta uu maamulkan muuse biixi kala baxayo deegaankan iyo dadkan inta uu ciidamadiisa kala baxayo dowladdeenna soomaaliya waxaabad moodaysay haddeer inay ka hadalla adag yihiin international communitygii oo ay leeyihiin dhibtu ma qaybsama ma qaybsana ilaahay hadduu kuu roon yahay cid baa wadda hase yeeshee dad baa waxay leeyihiin halkii islaantii e, tiri midhaa ninka xooggaa la egi gabadhayda kama e, ilmadhali waayine hagrashaa ku jirta international communitigu iyagaa bixiya dhaqaalaha maamulka somalilan uu ku socdo ay ku dhaqaaqaan ay lagu dhibayaan dowlado jira oo waaweyn oo dal ah oo la aqoonsan yahay baa caalamku gacanta ku dhigaa oo uu khasbaa inay khaladaadka ay samaynayaan ay joojiyaan intaa in ka badan baa laga filayey iyo intaa laakiinse walaadhiisi dowladdeennii soomaaliya yayba dhaamaan muuse waxaynu filaynay in tolkii gacantooda gacantiisa qabto inay u sheegaan arrintanuu u faydan yahay waxaan dhibaato ahayn colaad iyo dhiig waxaan ahayn oo eh, ay ku dambaynaysa ama laga dhexlaya inayan jirin nasiib darro tolkii marka laga reebo beesha garxajis oo iyadu bannaankaa ka istaagtay dhibaatadan socota waa ay ku raacsan yihiin ciidamay ugu ururinayaan way ku soohumayaan way way ugu garaabayaan waxay u arkaan in iyaga duulaan lagu yahay caqliyaddaasi in ay nabadgelyo keenayso uma malaynayno caqliyadda odhanaysa wajaale la ciidan waa ka imaan karaa garowana ciidan kama imaan karo caqliyadaas caqliyadina kala saaraysa inay u eg tahay loo malayn maayo caqliyadda odhanaysa ee dhulkayga anaa leh oo ummadda soomaaliyeed ee qaxootiga ahi kama soo degi karaan dhulka reer sscna ilaah baa leh oo waynu wada leenahay caqliyadaasi caqliyad ina kala kaxaynaysa uma eka caqliyadda odhanaysa burcad dusheeda habar jecel iyo ciise muuse inay kala sheegtaan oo isku hayaan maanta oo isku dilayaan odhanaysa caqlo reer esasiina eh, waa timir xabaal taalla caqliyadda weeye caqliyadda eh, jeegaanta eh, haddeer ay ku shaqaynayso caqliyadayna kala kaxaynaysana ma aha inaga maxaa inala gudboon haddaynu nahay reer esc innaga waxa inala gudboon waynu ku khasbannahay arrintan in aynu guul ka gaadhno maxaa yeelay waxaa ku xidhan mustaqbalka carruurteenna waxaa ku xidhan dadkeenna iyo deegaankeennu in ay sii jiraan ilaahay hadduu kuu roon yahay mar hadday tagtay oo abaabul wada muuse oo maanta ciidamo hubanayo inaynu dadkeenna iyo dalkeenna difaacno yaa inala gudboon waxaynala gudboon qof kasta oo qaangaadh ah oo xilkasa inuu isu diyaariyo inuu deegaankiisa difaacdo waxaa inala gudboon qof kasta odayga toddobaatan jirka ah iyo wiilka qaangaarkii in ay qaataan tababar deg deg ah oo ay ku tababaranayaan ciidanka waxaa inala gudboon in qof walbaaba uu u diyaargaroobo sidii uu hawshan u soo gebagabayn lahaa waxaad moodaa inaynu markii horena sahlanay ciidamadan guryaheenna ku soo siqayay ee maalinba degmo iyo tuulo soo qabsanayay haddeerna aynu ilaa iyo hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la hadayn oo iska daa ciidamadeenna ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii waalaa iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayd maxaa la sii sidaa keebaa ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halkaa marayee ninka sheekha ahaa lagu dilay weli inaynu inagu turaale ku jirra aad moodaa ilaahay adukuro iyana ayan waxba la hadhayn qaniyo qaniyaa kaa goysa waxaanu caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeedba aanu u sheegaynaa dulqaadka waa naga soo dhammaaday intaanu dulqaadan karaynay waannu dulqaadannay waanu awoodnaa tol baannu u leenahay allah caadiloo guushana siiyey baynu haysanaa wixii bishan ramadaan ka dambeeya ilaahay hadduu kuu roon yahay ee maanta iidda la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer sheekh isxaaq innaba caqli uu ku dambeeyo caruurahooda ha naga kahaystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan oran mayna laga guuro gurigeynba iyo goobxa joogsada eh ee waxaanu leenahay deegaankiinna iyo dalkiinnaba ku noqda walaalayaalow inama wada qaado deegaankeennu taladayadu inama wada qaado wiilka baydhabo jooga iyo wiilka hargeysa jooga annaga nooma kala duwana wiilka berbera jooga iyo wiilka baraawo joogaa soomaalinimada ka soomaaliga abaabana xiga ee baydhabo jooga iyo ka berbere jooga ee soomaaliga ah baana xiga inaga maxaa ina deeqa inaga midnimaa ina deeqda innaga ilaahay nimcadan uu ina siiyey ee quluubteenna isu soo dumay ee danteenna inaynu ilaashanno waxalaalay iyo wixii waxyeelaya ee dhibaato u geysanaya arrintaa uu sheekhu ka hadlayey ee cadowgu inagu soo daayey ee khamriga ah ee la rabo in wiilasheenna la isku dilo sidaynu ugu hortegi lahayn wax wixii midnimadeenna waxyeelaya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahay hadduu kuu roon yahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxaa ina deeqda in aynu u midowno oo aynaan waxba kala hadhin dhibkanina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxaa ina deeqda dadkeen dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inugu haysan ama inugu handadayn waxaa ina deeqda inaynu talada soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay aan la inoo talin waxaa ina deeqda in waddankeenna iyo deegaankeenna qof kastoo soomaaliyeed uu ku soo dhowaan karoo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo hargayse ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eryi karayn waxaa ina deeqda inaynu allah casa wajalla si xor ah u caabudno inagoon ka baqayn inaynu masaajid ka nimaadno ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu intaa wanaagsan ee aanu doonayno uu noo soo dedejiyo inta xun ee aanu ka gelgelanayno ama ka baqayno ama aanu iska caabinayno inuu inaga dulqaado allah caza wajalla waxaanu weydiisanaynaa cadowgaana dul fadhiya maanaan doonane guryaha iyagiibu dul fadhiyaaye ilaahu naga dulqaato ilaahu guryahooda nooga celi ilaahu naga foge ilaahu haddaya naga tegay sidaad nooga guulaysa ilaahu nooga guule ilaahu nooga guule ilaahay saasaynu weydiisanaynaa ilaahu intii naga dhimatay u naxariiso ilaahu inta naga dhaawaca u boogadhay ilaahu inta qaamaysan ee daymaysan ilaahu adaa ka bixin kara ilaahu ka bixi ilaahu u soo dhowe